нургазы үй бүлөнүн үмүтү университеттен айдалып кеткенин ата энесине айткан эмес ал үй бүлөсүнө окууну европадан улантууга грант уттум деп адылдан акча алып чет мамлекетке кетип калат балким аяктан жашоосу жакшы болуп кетмек бирок газ бүт баарына өзү күнөөлүү Алиса, а? Э, вот я уже с, с аэропорта выехал. Жигулят сразу Гельсамулок, зачем тебе в гостинице? Не, меня ну уже уже взрослый мальчик, тем более ата енемдин ну, трешкасында ну, қол тойып жатып алған болмайды ғой ал жаққа еще қыздарды алып келсе о башты алды мұның тамаша и вообще саған отдельный разговор Что за разговор не мог ли сағындырып жүресің де чалбайсың со всех соцсетей удалился фотки не скидываешь. Мен просто в Европе жизнь кипит, да? А Бишкекте уақытыңа толып тұра, сейілдеп жүресіңдер. Я там занят. Ай, деловой. <laughs> Сен анның тиги жігітің жөнінде айтып берсі. Зачем? Лучше азыр үйден сразу танышасыңар, а? Все, Василий, хорошо мен тегі душқа кіріп ана киініп алайын анан келем тегі үй аламын мен мақұл давай все хорошо давай да ошонда не эмне болду дедиң самолеттон э, багажный мен полканы ачкам да чемодан түшіп кетті да чемодан чоң чемодан окшойт э балам мынандай ғой деймін қап қара чемодан нежданчик мындай біздің балабас азамат европада оқып иштеп жүрөт жапты биздин үмүтүбүз да э рахмат пап неме мен жөнінде сүйлөшө бербей құнық келіп қалып тұр тем более күйеу бала өз жөнінде айтып бербей бәлкім жұмыс жөнінде айтып бербей торговый агент болып іштейді саған айтпадым беле жоқ айтқансың агент деп анан балким агент ноль ноль семь деп атпайбы биздин <laughs> асельканын тоюн күткөн туугандарыбыз абдан көп эми кыз заты тоюна даярданышыбыз керек э сен кое <laughs> тур кое тур балким күйөө балабыз жакпай калып кызымды бербей коем <laughs> сөйлеп отыр азиз. өзің жөніңді айтып бер мындай кененірек танышып отыр ала ошо мен айтып кеткендей магазинде тарғы агент болу иштейм Атанем жоқ. автокатастрофадан Иман саламат болсын балам рахмат алар өтіп кеткенден кейін интернатта оқып ошол жактан окууну бүткөм шаарга келип чоң окууга деле тапшырган жокмун спорт менен машыгып жакшы спортсмен турбайсыңбы жакшы чабышат болуш керек бул ә, спорттың қай менен машықтың эле бокс қой дейм ата бокс балам эмне эле ар бир сөзгө кийлигишип алгансың же жанагы чемодан башыңа түшкөндө сотрясение алып жоқ жок белең иә <laughs> туугандарың барбы апам жақын құрбысы жолдошу менен жакшы сүйлөшөбүз ошолор жардам беріп мені өстүрдү ошолор анан аселден башка жакын деле адамым жок мындай азиз жакшы жигит экениң көрүнүп эле турат бирок үйлөнгөндөн кийин менин кызымды багаласың бап кызыңыз өзүн өзү эле багат уят кылып алгылачы мени эмнеге эң жакшы суроо эркек деген акчаны көп табыш керек торговый агент деген бул жана магазиндерге товар ташыган адам да э ей олар баяғы товарды тыштап тұрып ақшаларын алып кетеді бұлар торговый агенттер мындай көп деле ақша таппайды болуш керек таппайды таппайды ақшаларын чогултат анан шефін алып барып береді қаншадасың жиырма тогузда үйлөнөйүн деп калган баланы турбайбы эми үйлөнгөндөн кийин өзүң билесиң той өткөрүш керек калыңын бериш керек жасай тұрған жеріңер болуш керек біз тойду өткөзбөй эле коелу дегенбиз себеп кошумча деген нерселер жөн эле кереги жок нерселер кандайча кереги жок кызым биздин катышыбыз көп биз аларга барганбыз биз кайра алардан алышыбыз керекпиз эгер силер той өткөрө албасаңар анда биз кыз узатуу тоюн өткөрөбүз биздин катыш көп эл эмне дейт туурабы мам катыш деген кереги жок нерсе деп атпаймынбы тойго өлө акча кетет да андан көрө ошол акчаны бизнесиме кошуп алсам сонун болгон атпайбы кызым кайдагы бизнес сенин жакшынакай сонун жумушуң бар андан бала төрөшүң керек күйөө деген багыш керек сени. жашаган жер боюнча азыр квартирада турам өзім үй алсам деп ақша чол күтіп атқам. үй алам деген пландар бар мен деле өмір бою магазинге товар ташып иштегим келген жок башка жумуш караштырсамбы деп ойлоп аткам ошол башка жумуш жөнүндө айтып берди биринчи таанышыбыз башкача элестеткен ушундай суроолоруңар бербейлі койсоңор болмок негизи так кызым мындай сен апаң экөөң баргыла дагы тамагыңарды алып келгиле а биз өзүбүзчө сүйлөшүп отурабыз эми азиз сен мени туура түшүн бул менин жалгыз кызым ошондуктан сага талап көп болот шынын айтсам мен қызыма шынығы еркек керек егер өзіңді шынығы еркекпін деп есептесең кәдімгідей тойды ел қатары өткөрүп қалыңын беріп анан жашай тұрған жерің болуш керек менің тура түсінігім түсінсең жақсы ә? <laughs> жүр тамақ жеп келесіз жоқ мен жекпеймін спортсмен да атам а кешір қой мен азыр келемін да emesін әлсіз мен не айтқан жоқпын ә просто мен адылға қарсымын да а сен адыл мен іштейсің сол анан для солидарности дегендей менің қарызымды кеш қой қылады мен қайтып кеш қоймау анда башкача сөз Neyin сөйлешкенсиңер мындайле э, күйеу да анын кайнагасы менен таанышып дегендей катнашыш керек да туурабы тем более сестренкам болгондон кийин наоборот жөнүнөн сүйлөшүп отурабыз э азиз э ә? молодцы төмен жигитин такыр эле жүдөтүйдүңөр го жүдөткөн деле жокмун отуруп эле сүйлөшүп атабыз туурабы азиз э ә? мындай эле сен билесиң го мени нургазы адам байда кызыктырбайт мени эң башкысы жан дүйнөсү таза болсо болот мисалы биз экөөбүз бири бирибизден эч нерсе жашырбайбыз а да а жакшы жакшы жакшы туура эле а сен эме тамак салып бербейсиңби эми жумуштан келди чарчады тем более торговый агенттин жумушу оңой эмес да тезби мен бул клиентти ала албайм че то сен акыркы күндөрү аябай капризный болуп кеттиң түшүнүп койгулачы адыл байке мен чын эле кетким келип атат анда газдын карызын төлө сен робин гудсуң да топтоп жүргөн акчамдын баарын бербедим уже сизге анда иштеп бер қарызды төлегенше қандайша мен будущий қайнағаңа жәрдем беріш керек пе сіз анын асылдың байкесі екенін біліп тұрып жөнеттіңіз беле сен менімен келесің деп ойладың беле мен сенден көбірек білем керек болса ә? олар ақшасын толығымен берішсін мынандан кейін әселеңнің қойнында жата бер жырғап ушуларды бүтүрсөм бошотосузбу көрөбүз биринчи бүтүр ысыгыраак чай ичеличи жақпай жақпай ғой эми билбейм э, биз сени ойлоп атабыз да кел чай мен азизди жакшы көрөм эми сүйүү менен курсак тойбойт азизіңден еш нәрсесі жоқ екен жалғыз екен жетім екен же образованиясы жоқ же толком иштеген жумушу жоқ бар жумушу билдим бар экенин жүрө берсин анда ээрчип квартиралап эми накырай күйөө балага жардам берип турабыз да ой кереги жок бизге жардамыңардын же эмне силер эле үйлөнгөндө сразу ушундай үйлүү болуп калдыңар эле уақыт тап тақыр башқа болчу негизи Саға мараттан өтөрү жок болчу ушунун бар, марат үчүн турбайбы э ой кишини угуп койсоң боло кичине биз сен үчүн жан талашып атабыз го мараттын чоң должности бар атасы да қиын біз жақшы жақсы сөйлесеміз азиздің неменесі бар кемесі бар айтсаң ой все мам хватит Марсель, здравствуй. Я как раз тебя ждала. А, нужно отснять новую коллекцию. Я как раз хотела поговорить с вами насчет этого. Угу. Я хочу уйти и начать свое дело. Вы хотите уволиться? Да. Появилась возможность воплотить свои идеи. Ну хорошо, дело ваше. Всего доброго. против? Конечно, я же всегда на твоей стороне. <laughs> Хорошо. А зваться в Танжент Давай. Угу, давай. Эмне, үйі саға жаққан жоқ па? Жоқ. Ә? Жаққан жоқ. Қорқытып қоя алуға. <laughs> Керегі жоқ. Не қыласың ал байқұшты қорқытып? Еш нәрсе болмайды. Қорқытып қоясыз, адам өзінен өзі жоқ болады демеле <laughs> ғой андан көрі әсел менен мараттың мамилеси жақшырып, баш кошуп алганда сонун болмок э туура менин байкашымча марат деле жақтырып жүрөт окшойт ой Жақтырып жүрсө аракет қылбай бирок биздин учур жеңил болчу э, э анда башка заман болчу да мына сен екеуміз бала кезден дос болып жүрміз бәлкім құдада болып құлағыз иә қандай дейсің иә <laughs> бәлкім уақыт көргізеді құдай бұйырса аяш ата а маратик қандай қандайсың кел балам отыр іштерің жақсы ооба болып жатады да ким бул ағам? ким а мен нургазы а Не болду газ мен азиз жолугуп сүйлөшүш керек болады. Не жөнді? 꾹꾹 Наиз, наиз. Нормально. Че так, квартираның ішіне не о чем қаяқтан таптым мен а сен айт қаяққа мен азыр кетем. а сен уже кетіп отырсың анда мен сенімен өзім еле барамын неге келдің айтшы жоқ мен сенімен барышым керек а то вдруг мәселе шынында кім болып ештеңені біліп қалса болды попал мен жөнінде бір сөз оқып көрсін кетшіп қойды кішкене башқа сөзден басталып тұр мынан гөрі нерв болып эле бир жакка барып тамактанып келбей эле просто адам ачык болгондо кичине нерв болуп калат да ошондо сен асель менен эмне болдуң анын сүйлөшкөн жигити бар экен ана жігіт не сен қайда қойшы жастарға иә не мылжиясың және мен саға қантип конкуренттерді жоқ қылыш керек екенін үйретейін бе мен сендей мылжиып жүрсем анда сенің апаңа үйленбек емеспін ошондо бул кафе атайдыңдікі аяш апамдардыкы бирок барған жоқ тиги атай энеңдей болуп калган окшойт да э? уже мамилеси жакшы балдары бар за границей окуйт я бирок могу лагман мощный экен um, Doktor Bey Ne oldu Baykat? Doktor Bey Ya Baykat buyur. Ya Baykat ne oldu? Ya Baykat doktor değil. шыдайсың грачка жақсы кішкене тығылып қалдық па қанша шыдайсың да міне трубканы албай же жагайра чалбай иә менске как раз чалайын деп жатқаным сен эмне азизге туған болсам эле карыздарым бар деп ұмытылып калат деп ойлодуң ба жоқ берем бүт карыздын баарын конечно бересің э іште берем деп едім заказдарын алдым сен неге келдің асаға жадам керек жоқ сенден бе менден бе мен просто екеуміз болсақ тез тез бітіреміз да жұмыстың барын беріп іштейік өзіме іштейік азиз мен білесің ғой мені елдерді бір көзқарашпен қорқытып тұра береді ұстап тұра алмас ақшасын барын мөлдіртес ақшаларын шығарамыз береміз болды әзиз сені бүйтіп минутқа мүмкін бе жашоом таптакыр эле зомбулук менен агрессия болуп баратыптырбы мен сага көптөн бери бир нерсе айтайын дегем сен күнүгө ошол жумушуңа барып келген күндөн баштап күндөн күнгө өзүңдү жек көрүп баштадың мүмкүн сен ошол карыз болгон адамдар менен башкача иштешип көрөсүң эми карыз болгон адамдын баары эле жаман адамдар эмес да алар убагында просто адашып калган мына байкең экөөбүз деле ақшаны қандай тура пайдалану чоң жұмыс екенін білеміз жардам беріп көрмейсің ба азиз асан бұл жақта өлек клиенттерге бияққа кіргенге болмайды а кешіресіз мен тиги байке кечке караганда анан ошого бирок карайсың да эми клиенттерди эле менин атым нургазы альбина сизди караган байке кадыр азиздин жакын адамдары туралы айтсыздар ооба ооба бакыт салат аласыздар жакшы жакшы бар Привет, Ислёк. А, садись. Короче, я все посчитала. Даже презентацию подготовила. Смотри. Подожди. А, короче, я не смогу дать денег. В смысле? Ой, а смелые, да, подумали? Да, просто родители против. Ты же знаешь, это не мои деньги. Ты серьезно, Милан? Я сегодня с работы ушла. Блин, Кичеркой, я тебе честно хотела быть инвестором. Просто не в этот раз, ладно? мощный лагман екен біреу сен сыңғақа сен менен барбайлы ғой сен проблемаң өзім эле чечем е азиз жардам керек болуп е Э, Азиз. Э, не болды еркекше айтсам қорқып отырмын Эми мындан ары дагы бір жолы қашсаң қарма Айрым мен сен вот шын адам ай Берем барлығын мындан ары дайыма көзөмөлдө болосуң артыңан аңдуу коем тем более сен жанымда жүргөндө мага эч ким тийишпейт анан кайнагаң отур Дашки ичулик. Olmuyor mu? Ya bunlarla просто botanik o'xshash podkastini. Tushcha. Shu, shu, tomosha, tomosha otam. Tomosha. ол ескі телефон не көтеріп жүресің ақшаң бар болса біз нормальный телефон алып алмайсың кішкене ұят қылып сен ақшаң жоқ болып еще қарыз болып ақырғы үлгідегі айфон көтеріп жүресің айдаған бешешке ышқырығын тас жарады болып өзің ұялбайсың ба черт бұл несі жаман екен иә жаман емес если ақшаң болса мысалы мына телефонда маған керекті функциялардың бары бар керек нәрсені көремін қалған маған не керек бар а сен мына жаңа айфонменен даже карта қарағанды біліп өйткенсің ғой біріншіден бұл мода екіншіден тағы бір жол черт көр мені не қыласың әселді бермей ақ тем более мен сенден ұлымын мен сенден үш төрт жасқа ұлымын ғой деймін жоқ мен да қаншаншыл түрілген ана тибул деген жоқ возраст жөнінде емес просто қырғыздарда сөз бар қайнағанның жолы ұлырақ дегенші так что айбек как служба? Нормально, разум Пошли. хорошо. Базада болса табамыз. Хотя жоқ болса да әлі табасыз жүр. Мен қаншаға шейін осы жерде тұра бересің? Мен сені қинаған емеспін. не бірнәрсе жел хотя бы. Сен жөн тұра аласың ба? ой бүгін футбол болды екен мына реалды көрдің мына қарасаң бүгін жеңеді ұшылар көресің ғой футбол көрмеймін неге тема ақырын келді ассалаумағалейкум ербол не не не болды айтпайсың дак ушул учурда альбина эже айткан сөздөрдү эстедим мен жаңы жашоо баштагым келсе башка жол менен киришим керек мен негизи Адылбайкеден келдим эле акча карыз экенин билем ошону кантип төлөгөн атасың балким бизден жардам керек эмне эле деп атасың э өзүм чечип алам уктуңбу айткам мен ага күтүп турсун деп жок просто если мен келсем значит әділбекен өткісі келген жоқ болып есептелінеді да бір кетіп қалдышы жоқ сіз түсінген жоқ ұқсайсыз е азиз е кеше мен мен деле үшін спокойно сөйлесіп кеттік Аз азыр мөрден өлікте кетіп қалалы жаңы жашоо баштайм бирок бүгүн эмес срочно акча салып турчу берем берем е ананы түсіндіремін давай е саласың ә кетіп қоя аябай оор экен бірақ ә дағы бар ол бір жерге келіп кетіш керек болды е Азиз. азыр барғандычы резкілі бір ұрып тұрып ақшасын алып алчы жестко чойлы еткенсің да еще сен. сән просто уақыт деген онша таш тастап сіле сол салды таптым мен сеніңізді отқан болғанды не бірдеме бар екен бе по идее бар бірақ заявление жоқ қандай ше қысқасы бұл бері расставщикке іштейді ал растапшықтан елдер қарыз қалады. егер де кімдер біреу қарызын төле алмай проценті көбейіп кетсе бұл барып алардың ақшасын же машинасын же үйін неше қылып бір нәрсесін тартып алады екен да выбивал он походу значит торговый агент мистер э жоқ әй қайдағы торговый агент Бұл кім? Саламатсыз ба? Салам жиырма алтыншы үй ба ооба самат ушул үйдө жашайбы апа дагы эмне кылып салды жок эч нерсе канча карыз болуп кетти мен азыр азыр мына жолдошумдан қалған саат соғыштан қалған алтын сағат сатсаңар бағасы деле қымбат болады айланайын мегере мұны ала албайбыз біз ал қаладағы егереме тибегіле шыға қылайындар сұранам өзіңіз тілемесін апа сен не тиын сатын албай ғой лучей. Являюсь в жопочкой. қандайсың жан бәрі жақсы ғой ау так долго рассказывать сіздер қандайсыңдар бүгін целый день нұрғазы менен жүрдім оқшайды иә ооба ошол сенин номериңди сурап адресиңди сурап жакшы таанышайын деп аткан үйүңө эмне болгон эмне ыйладың бы ким таарынтты давай расскажу при встрече хорошо саламатсызбы Patlıcan mı paylaşalım? Gaz!